السلام عليكم معكم محمد من قناة وبا اسمع الصوت الموسيقى يا اخي على العموم نزقو آه، اخر شيء سوينا انه بغينا نهجم على المغول لكن الجسر حقهم تفجر فلذلك آه زي ما تقولون تهاوشت مع شيمورا خالي لانه انا قاعد استخدم اي طريقه عشان انقذ شعبنا وهو يقول الشرف الشرف لازم نكتب السبراي فماتوا كثير لأنه غبي آه، يحاول يحارب بشرف والمغول نجسين جدا فنعم يعني بيجي على إذنه و 志村様の芸事で橋が修繕されてる叔父上は策を貫くおつもりだ、うん、犠牲が増えると承知の上で يعني من أجلك أنت المصيبة هذا كله قبل ما يقول أنت ابن الشرعي لا بيقاتل خان

خسي من الظلمات إيه. سوكا اتوقع احنا على النهاية سيكون خير والله شادين حيلهم ترى الشبح دي من تاكل تحسين اساليب الشبح ابتكار يس تقليل سرعة رصد العدو آه. اوكي يقزو لا سكاي هذا هو الشبه وبرضو 矢倉に行ければ敵陣の様子を探れる毒を仕込む案も浮かぶはずだ、うん、يا هازدا يعني ماني قادر أشوف شيء في طريقة ثانية لا من هنا صح طيب هنا وبعدين انقز مستحيل اه والله ولا يبين اوكي خلاص عرفنا وين شوتو متى نايس هو اوه اوكي بغيت اروح فيها اوكي حان وقت العرض الرجعة الى ثمانين 手早く物見を殺さねば انا ابي شوي يجي هنا عشان اقتله ايوه عشان ما يسمعوا تقريبا هذا مشكلة آه، اوكي هل في خروج ما في طلوع فوق وات از ذس اه هذا شوتو ماتانا اوكي خلينا نطلع بعد زياده اتوقع هنا ال مو بقدامي هو اوه بليز لا تشوفني <laughs> ولا شافني Der Mund 全て倒した毒を盛る手を見つけねばな طيب وين استطلع دفاعات المغول اوه あの道 طريق ا ل ح د ي ق 守りが薄く潜める場所も多い نشوف ه ذ ا ل ط ر ي ق 守りは堅牢で火薬もある迎え撃つ備えは万端ということか جد قال وشو آه، حليب الخان المخمر نايس بعد القش ريوزو لا لا لا ريوزو طيب كيف أوصل إلى هناك؟ شوت وبطل ما يمديني اطلع عبر الحديقة صح يس يس يس يس هذا اعطيه على اذنه ولا ايش؟ اوه اوه اوه آه في شيء انا ما استخدمته الاجراس ورا ما تروح الليل هذا اللي يكون بيشوفني أوه. هذا ودي اعطيه على اذنه ما في سم يا اخي تسألوني نجم حرسينتا شيو حرسان 宴に潜り込み酒に毒を入れる هم لك ها هم لك نو نو نو نو ما بيسوي له شيء بقتل هذا بس هذا يطالع بذاك خليه يجي بس بس هذا ودي اعطيه على اذنه بالسهم نو اي I will not أغامر on. I hate waiting. والله هذا جاي هنا على طول يراقب يعني ولا ايش؟ تقبل مصيرك يا نوب. <laughs> اي والله ما ادري مين النوب. أوه. منديلي Sunt du Hänger, Doboli? Oh, ja, ja, ja. Oh. ما في شيء هنا نايس كيف اروح؟ أم... no, no, no, no, no. damn هذا يبيلي اتخلص منه بس كيف ما ادري اعطيه واحدة على اذنه لا 酒はあそこにあるあは毒を入れるのみよしマスーごいしょノノノノノノノノノノノノノ تسميم اوكي سممنا الشراب انك حبيبي راح يموت الخان حقكم راح تموتون كلكم اتاكلون الطعام اه قاعد تشربون هم لا ما راح يموت الخان يعني واقع أخبرتكم بأنه يجب عليكم الاستسلام وصممتم ما تسمموا يلا ما في مشكلة مسكين هذا خلينا معاناة هنا يوتيس انت بخليك ايوه لا امزح ください陣リョウゾハーンはどこだ北へ行った اتجه نحو الشمال كلود の首を取れと言いおいてな يو لا تقول لي بروح الاحقه يا ليه اذا تعال واخذ لا أما بيتعاون معي بمنحك فرصة وأنت ذبحت رجالي بعد وشو؟ ما عداك اتوقع انه حيوان اتوقع انه بيقرب مني وبعدين بيعطيني كذا على اذني 探るためだったと広めろお前が言えばみんな黙れ黙れお前ほどの友はいなかった言ぞ ولكن لا ي م ك ن مسامحته ت و ق ع شيء زي كذا استسلم そして報いを受けよそれしか道はない لا يمكنني فعل ذلك سوريا سوريا مريدة <laughs> اوكي خلينا نقاتله ب متوسط なぜくだらなかったおじごの手で殺されたくない يخرب بيت ابوه واكتشف شبح السيف يخرب بيته والله مرة قوي لا لا لا لا لا لا لا لازم اصد ضرباته 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1叔父の教えに背いたかこうするほかないのだしゃくわちょっと ايه حبيبي صعوبة او لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كوزيرو لا لا لا لا لا لا لن نسامحك قط لا ضربة وموت بغيت اموت يا بغيت اموت دايم اي نيد هيلين لا كوزيرو كنا سايكو كنت صديقا عزيزا علي اوكي والله مره قوي هو شيه جاكي ابحث عن رايات طويله بين النهار なぜくだらなかったおじごの手で殺されたくない يخرب بيتك عطني فرصة عطني فرصة عطني فرصة يا حيوان اي بابا كيف كذا كيف كذا يقتلني يا ماريو ريوزو هنا اعطيك اي فرصه دكتور ジゴの教えに背いたかこうするほかないのだ يس يس يس يس هذا القتال افضل له حولت الى وضعيه القمر افضل شيء له وضعيه القمر لو يسوي حركة السيف انه مثلا طلع ويدخله كذا بسرعة بعدين يموت ينقطع راسه واو لا تموت اما الوداع تقتل صاحبك القديم او اعز اصحابك <laughs> تخيل تجيب لك وجبه من كنتاكي وفال ام يعني متحمس مره تاكلها اخر شيء تتسمم وتموت آه. والله ما لها داعي هو كنتاكي بيقتلك بيقتلك يعني ثاني يوم ما علينا どこかや巡査城は取り返しましたハンは神谷方へすぐに立てば足に背いたな民を守るために下までこれが誉れある戦いと言えるかおかげで勝てたろ民を恐れさせ世を乱してかこれは戦ですそれではもうこと同じではないか اسمع يا خالي توني قتلت صاحبي بالاخير يعني بصير نينجا يعني آه، ضد راس مين يطلب تخلى عن الشبح مين البنت يونا مع نفسك شيمورا جين شوغن سامانو كوكينين ديارو واشينو وريثي واو مسكو ودي ياخذ الورقة ويقطعها お断りいたす俺はクロートだクロートだシャバシェララララシェラララ امزح بس اتوقع ان بيقوم بوكس فير انا اللي انقذتك يا بقره タカのためだ行け اوكي بعد محاكمة الشبح 世界に痛む نايس والله ما توقعت ان ما ادري وش بيتحاكم فيه ولكن هذا قديم ولا جديد إيه. انتظر يوم المحاكمة ميبي ايش فيه ويعزف إنه يوم المحاكمة يا جين ساكاي بيحاكم على وشه على طرقه مثلا غير شريفة هو فعلا النينجا غير شريفين يعني همهم قتل الهدف ولا يعني يهتمون بأي شيء ثاني عشان كذا مو عاجب الوضع هذا اللي هو شمرة يقول أنت ابني كابني يعني أنا ما يمديني أخليك تسوي هالأشياء اللي. 志村様から酒を届けるよう頼まれましてね皆さんへのご褒美だとか捕虜の番をしておるのだここから出られるわけないでしょぐずぐずしてたらお仲間に飲み干されたりしてそういえば島に来るから水しか飲んでおらんならば酒がしみるでしょうね كمان والله كلهم ا ع د ا ئ ああ検事検事殿見ればわかるでしょう逃げましょうへえやべななはろ逃げれば民を束ねることはできなくなるイエス叔父上も失望されるここに残れば本土へ送られ裁きにかけられますそのゲジが届いたんですよ柱にはあなたしかいないんです طب ليش الشوغن يحاكمني بصفته مين؟ أنا تشكى انقذته は、ن ا انقذت الشمره وانقذت あなたの العائله 太刀を持って雪の中ハーンを追っておりますクロードを待ってるんですよ يو هي お許しをおし政子殿のりを石川先生 ماسكو と ونوريو 大見 والعالم 村へ行 شكاوى け俺とユナで道を開いておこうユナは金であなたを待つと言ってました عند الشجرة المقدسة ايش فيها جيرمن؟ انا ما ادري وين اروح وين العتاد اوكي وين اروح؟ I don't know I don't know ما يشوفني صح؟ ちょっと待ってください今宵深くの庭でお話をなさる猛虎は言ったそう願おういやまりで殺し方が無آه أنه ليس بشريا يتكلمون عني أيها الأوخاد أنقذتكم جميعا كوزيرو مين اللي شافني 島まで来たのに物見ばかりとはな猛虎を討ちにはいかんのか江村殿は用心されておる忘ればいけなあれは二度とごめんなノノノノノノつわもの揃いのはずの対馬の武家が一夜にして滅んでしまったから菰田の戦の後も よく働いていらっしゃるではないか <laughs> 幾ばくかの百姓と武士の生き残りと恥知らずの老いを集めただけだそのわずかな味方でここまでしのいできたのは認めよう OK, しかししのいだだけでなんとあの藩を打ち損ねた上いつの老いの手綱すら握られる素晴らしいです空空 酒井殿が逃げたぞおろろろろろろ逃がすな我らも探しましょうか م خالي Damn 見つかったか下へ逃げられるお主ら馬に乗れ残りの者は門を固めよ

ابيجيو لا تقتل الحصان الحصان أحب سورة يا أخي الحصان السماوي لا لا طب شيل السهم يا أخي عالج الله يلعنك تخيل تمشي وفي قزازة في فخذك والله معليش لا لا آه،, آه طب آه ما حد قال لي انه بي... ليش كذا هم حيوانات ليش يقتلون الحصان الحلو الجميل الابيض الاصيل يذكرني بحصان مين تساو تساو لا ليو بي والله ما ادري كان خذيت الحصان اسود والله طب الحصان الابيض خذيته من نوع التغيير ولا انا احب الحصان الاسود حبيبي كل شيء عندي بس صار يعني دائما اخذ المشهد آه، الثالث اقتل الخان اوكي اوريوثو يو أيوة، دفنت الحصان شوتو ماتا كوداساي شوتو ماتا كوداساي يعني لحظة من فضلك بس بطريقة الغابة التي لا نهاية لها قبر الصديق الوفي هل هذه آخر حلقة؟ قد تكون ملاذ هذه ال... اوه هذه الشجرة المقدسة؟ أيوه اقليم يا ليل وين الشجرة المقدسة هذيك شوت دايم غاكي سودا هيك ايش درعني؟ اه يمديني اغتاله ولا لا؟ لا والله بليز لا تراني ما ادري كيف وصلت بس وصلت شير لا لا لا انها شجرة المقدسة لماذا حرقته اه اما مت خسي حبيبي نقصت فوقها أو ليش؟ موتة غبية والله موتة مرة غبية لا هؤلاء الناس لابد أن المغول حاصروه كله من خالي الغبي سأقاتل بشرف القم أوكي خلاص آه، فقد المنطقة اوه لا لا لا لا ايش فيه؟ ايش فيه؟ ايش صار؟ كيف انحرقت؟ غباء يعني هذه النار قتلتني بسرعة تخلف تسمم؟ نعم تسمم لأن شفت السكر والله ما أدري لو مت بعد الطيحة الغبية ذي اوكي اه يونا اوه يمكن عشان كذا الطريقه اوه آه، الشبح قال مدري وش الشبح وطلق عليه الله ياخذه لا السم السم يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي هي ايها الحصان الاحمق وات لا تقول لي سورا لا سورا مات دفنت خلاص نعم انها يونا شي از يونا اوكي hmm. Shut up. Ask China. Yo. أخيرا هذه دائما تنقذني. もうこの毒矢を食らってしまった誰が教えたのわからねえ だが作り方を知られたようだ奴ら金の連中で試したんだあの村が焼かれる前 يعني انهم استعملوا ط 始末をつける手は一つ。ハーンを撃つことだ。あいつは海岸の砦に兵を集めてる。泉の港だ。その近くにマルファイズい

اوكي وين الخروج؟ خروج يا مدير ابوابهم هذه مره حلوه ساشيمونو خير ايش الغباء ما يمديني اركب الحصان طيب آه اين اذهب سوري ما ادري وين قالت خلف هم. 行くぞクズ野郎いい隠れ家を見つけたうんし櫓から山の方を見て صدفة يعني والله يمانو تشيكاكا هذاك その上ハーンの砦にも近いな、うん、そうことは優しくないよ今は猛虎のものだ取り返せばよい馬屋に行こうか بس خل نروح ناخذ الاحسن بس <laughs> وين سورا ما يمدينا اصفر طيب يا بابا ايش في؟ زعلان يعني ولا ايش؟ اوكي يلا يا يونا حركي あれは金の民かだね今はルミンだらけだから叔父上と共に猛虎を追い詰めておればなんであの時降伏したのあの時降伏しなければ島の者が本土の武士や叔父上と戦っただろう殺し合いになればファンの思うツボだ志村様は術中に陥ったね苦しい立場におられた 将軍様への義務をおもんぱからねばならぬ力を合わせねば勝てぬというのになんであろうと志村様はバカだ家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった正しきをなすためだろう吉と出るかはまだわからぬがなあんたに救われた人に言えるうんもしハを殺して猛虎を追い返したら志村様は許してくれると思う أعمل ذلك 幼い頃からおじ上は父であり死であり世のすべてだった嘆かせたくはなかった كأننا ط و ل いつか和解できればと願ういずれにせよ許されたとて俺は変わらん私のせいだと思われて選んだのは俺だいかなる始末になろうとも悔いはない謀反人の烙印を押されても上学寺は近いぞ 湖に宿営がある。Okay. そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。يلا اتجه إلى البحيرة المجمدة. مجمدة. كريه لما يقولوا لك ارجع إلى المنطقة. طب أنا بيمشي.

اول شيء لازم انهي الانذار بس في واحد هنا في اثنين هنا يمديني اقتلهم باغتيال متسلسل اوكي شوتو ماتا شوتو ماتا Yuh rıbbet abu. Not das Mädchen! Auf dein Körner, Gossi! 한오이러면썬컷금주미안私はジェンロサカイ。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。いやじゃあバレーね。あじゃあ葉っぱってるの。 اوكي وينك استطلع 物見役の旧兵見つかったら狙い撃たれるならば誘い出せばよいのろし術を打ち上げおびき寄せて一網打尽にするああ اوكي بخليهم يغرقون يعني ولا ايش 火薬の樽があるぞ使わせてもらおういいや待っておれのろしをあげる كيف تستدرجهم فرقعات الشارة الإشارة اه فرقعات الإشارة وشو ذي اه هنا شي اوكي آم هذا اتوقع انه العدو يعني موجود هنا معناته je grapet af. Je grapet! Wada, wada. وشكا يبي يروح قل لي كيف اوكي حركة غبية انه يعني ما في سموم ليش غريبة 慎重に策を練らねばなあの滝こうあそこを登れば裏に回れるね اوكي اعثر على الشلال المتجمد اتوقع فوق تبعني يلا ليتس جو اه هذا هو نايس 隊長と歩兵か蝶を殺せば兵は散る بالتالي سينعزم الزعيم حراسة هل يمديني هذا هو لا تصارخ لا يجيك على اذنك اقول تعال لا اوكي حان وقت ال... اوه تم تسميمي هاي يخرب والله جلدني الله ياخذ اوكي لازم افك ما ادري من هو القائد اصلا ما ادري اللي صارخ ولا مين يهزم الزايم وحر راسه ما تقدر تصارخ لا يجيك على اذنك سامع اللغة هذا من قبل جحرطاه كلا ايوه معك خلاص آه، ايش فيكم؟ Mimi! لا! آه. والله مرة صعب. وات از ذس؟ جلدوني. كثير. طيب الزعيم منه الزعيم اتوقع اللي لابس ذهبي صح؟ اه هذا هو هذا هو هذا هو هذا الزعيم О! يخرب بيت ابوك اصبر do that?うるさい يخرب بيتك سلمني الله يلعنك لا لا اوكي اه بغيت اروح فيها اخيرا كوزيرو <laughs> والله صعب 芸人として死ぬかと思いました もう終わったぞ لقد انتهى كل ذلك اوكي اخيرا قتلتهم ما في هدية ايش دعوة تحدث الى يونا هاي يونا هاو ار يو موكو مو ينايشي كابي مو غانجو كوكو نارا سأكون في مأمن هنا يعني اختار طريقة يعني وش احنا لازم نختار طريق ثاني؟ تقريبا يتألم اللي هو القائد المغول ولا ايش؟ ها شرفو رمادو ما علينا آه هل يمديني اكسل المغول في طريقة آه في ليفل اسطورتك تنمو شكرا الساموراي الوهمي تخسي انا ماني بوهمي اصيل اريغاتو <laughs> آه تعويضة الهلاك السام وش ذي التعويدة أشوف آه تذكار يوريكو لدى السهام مع نفسك هذه هي أجراس الهواء الموسيقية تطلق أبخر أوكي مم. أها أوكي أريقف آه ذئاب عند البوابة يس في شيء انا بسويه كنت هنا اللي هو ما يخليني اموت ايوه هذا كوزيرو اسلحة الشبح رمية الحصانة <laughs> ها يش دموكوي خليني بس الفل آه، سكاي الكتانا افا فجأة جتني هدية كذا بسرعة ايش فيك؟ ارياتو نظرة الحارس العبوسة واو شكله بطل اللي يجيك نص كذا اثر على يونا في معبد جوجاكو آه يس خلنا ننهيها Let's go 近江から上野岳の砦に続く歩道があるんだ上の岳だけどもう陣取られてるチラスにも味方が欲しいね佐護山に狩人の集団がいる頭はたけし友なのか違うだけど手を貸してくれる弓の腕はかなりのもんだよ一人で会ってきて私は志村の城を抜けて近江に行ってくる皆と共に南を攻めろ 俺は狩人を連れ北から攻め入ろう As you like ああ抜かるでないぞあんたも بلانكا طيب اعثر على اعثر على معسكرات تاكيشي يخرب بيته بعيد اها آه، نراكم هناك ان شاء الله اوكي وايو عشيرة مدري وش معسكر تاكيشي هذا المعسكر تحدث الى تاكيتشي وين تاكيتشي ما ادري اوه تاكيتشي お主たけしか名前もご存知か酒井仁ユナの友だあいつの生きてんのか 近江への道が固められた俺一人では道を開けん手を貸してほしいどうしたもんかね狩りの名手だと聞いたぞこの地の狩人の頭だそうだな、ユナがそう言ったのかやらかあで慣れておるとな違うのか慣れては بشأني أ だがわけもなく命をかけられないな この冬は寒くなる山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう春までいていいなら乗った決まりだな獅子を狩るのとはわけが違うまずは様子を探る I trust you, Takichi. بس قبل هذا خليني أسرق الحيزران وأخذ المؤن والسلام عليكم هذا الاستطلاع يو 猛虎のいてがもう守り絶え間なく騎兵が往来してる我らが北から攻めればユナたちが南から乗り込む手はだユナも一緒かなるほど砦は崖際にあるな登って入れそうだ砦に材木を送る木こりの宿営だな猛虎が現れてからもぬけの殻崖登りの腕は تمام واو ذئاب عند البوابة والله المنظر جميل يا أخي ما في لعبة أفضل من هذه بالمناظر يعني حاولت لا لا استفس ولا تبنس ولا يو نراكم عند عندما نسافر نعم أوه. وصلنا طبعا قابل صائدي تكتشي في معسكر الإخشاب ليتس جو هذا هو المعسكر كوتشا كوتشا كوتشا كوتشا ايش في معسكر هاناريرو لا لا يا غبي غط ار2 استطلع Okay. 山際から砦を見渡せそうだな、うん、敵も狙い撃てるあそこにいての多くを置こう طيب 屋根の上から場をかき乱せるなユナが言いそうだいろいろと教わった طبعا يونا هي اللي علمتني طريقة ال في شيء انا ما شفته موجود يو بالعاصفة الثلجية هذه ما حد يقدر يشوفها استعملت جميع الحركات نو نو نو اه قضى عليهم زمان ما قتلت قائد صح؟ يخرب بيت ابوك هذا شكله قائد 100% MMD. Okay. Ooh. Let's go. Hoorah! here. وين الاخير؟ يستعملون السم واجد صح؟ تحدث مع ظهره يو هذا خازو والله ما ادري إيه. خازو يا اخي احس ما ادري والله صراحه かなな今少し待て今だ殺してやれお前ら集まれ走り急ぐぞ志村様が遠兵を募り軍を作って يا ب ا ب ルだ ق ت ل و ا ذا الغبي 道を開くよう任されたのだ手下を一人もつけてもらえなかったのかお主がおると伝えたお許しになる南門から聞こえたよユまさかあいつが向こうに行かねば橋の様子を見るぞ ا お ه والله جبت واحد فوق و ل

戦でフェアわりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。うわ。おちゃうという分、バデン。ああ、どうなんへな。ايوه هو يبيلي استعمل السم واجد هذا مو كنا نفس أيوة. القلعة اللي احنا والله نفسها استغفر الله احس انه نفسها لا بط ار 2 يلعن ابو احس انه نفس نفسها يعني ما ادري ما ادري اوكي يا دب

جحرطه وشو ذي؟ شو الكلام حقهم ذا؟ جحرطه وجحرطه. هزمت المغول 緒だやっと分かったあんたクロードが山へ大きいと聞いたぞ今は戦え والله والله جت على على راسه اوكي لازم حبوب هلوسة كنجي 隠れていろ分かってますどっか行ってなぜ門を開けるまで待たなかった らのみですでは早く殺せ酒井様ちょうどいいところに来るなよノリオ Hey, wieder! والله ما في الا قوه اغتيالات ええ今日ぜおのおの方怪我を少しもないわまあ今のところはな無事です酒井様 <laughs> こんなに寒いだなんて聞いてませんよいずれ慣れるさ上学に迎えるよう武具を整えておけお主たけしと何があったずっと前のことさ あやつらただの狩人ではなかろうそうとも言うかもね、砦で道を守るよう頼んだがようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る悪さをすれば私が許さないたけしはお主に会いたがっておったぞもう会った早くたとでは城学へ向かおう سنخطط لهجوم نعم ليموت الخان والله ودي اجلد الخان قاهرني خلاص يا بابا التحالف المنفي المهم اتوقع ان نوقف الى هنا كان معكم محمد القناة وابا سبسكرايب لايك فيفر شير السلام عليكم